हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स यहां पर देख सकते हैं एक छोटा सा कोड मैंने टाइप किया है और ये कोड जो है 3D CSS के लिए है यानी 3D में 3D स्टाइल में मैं CSS के थ्रू कलर प्रिंट कराऊंगा और कुछ लिखा हुआ भी आएगा अब यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है welcome to computer and Excel solution channel तो ये लिखा हुआ आएगा बाकी यहाँ पर देख सकते हैं ये नोट लिखा हुआ है this program is created by Suraj sir ये भी लिखा हुआ आएगा तो चलिए एक बार इसको रन करवाते हैं तो पहले एक बार इसको सेव करेंगे तो यहां से क्लिक करके इसको सेव किया फिर इसको यहां से रन करवाता हूं तो जैसे ही रन कराएंगे तो ये कुछ इस तरीके का आ, कलर जो है प्रिंट करके हमें देगा आप देख सकते हैं यहां पर ये प्रिंटिंग कुछ इस तरीके की आएगी ये देखिए ये कुछ इस तरीके से आएगा देख सकते हैं ये थ्री स्टाइल में एस के थ्रू मैंने प्रिंट कराया है अब ये प्रोग्राम कैसे बनाएंगे एक बार चलिए आपको बताता हूं यहां से चलेंगे न्यू फाइल लेंगे और यहां पे न्यू पे क्लिक करेंगे अब यहां पर कोडिंग हमें करनी है तो यहां पर मैं स्टार्ट करता हूं सीधा एचटीएमएल से वहां पे डॉक टाइप एचटीएमएल से स्टार्ट किया था वहां पे डॉक्यूमेंट टाइप मेंशन किया था मैंने तो यहां पे हेड लगाऊंगा और टाइटल की तो फिलहाल जरूरत नहीं लेकिन चलिए टाइटल लिख लेते हैं T I T L E title तो टाइटल हम क्या देंगे टाइटल में मैं दे देता हूं how to print three D group colour G R W V group colour ठीक है तो ये लिख दिया ग्रुप कलर कुछ इस तरीके से और ये लिखने के बाद इसको क्लोज कर देंगे इस तरीके से T I T L title हो जाएगा ये क्लोज हो जाएगा क्लोज हो गया अब यहां पर आपको क्या करना होगा स्टाइल टैग का यूज करना स्टाइल टैग क्यों मैं यूज कर रहा हूं उसके पीछे रीजन है क्योंकि स्टाइल टैग यूज होता है सीएसएस में तो यहां पे स्टाइल टाइप लिखूंगा मैं is equal to text oblique CSS इस तरीके से हम दे देंगे तो टेक्स्ट ऑब्लिक सीएसएस आपको यहां पे दे देना है कुछ इस तरीके से तो ये लिख दिया टेक्स्ट ऑब्लिक सीएसएस ठीक है डबेटेड कोट्स को क्लोज करेंगे ये ब्रैकेट भी यानी एंगुलर ब्रैकेट भी हो जाएगा क्लोज अब यहां पर मैं लिखता हूं H1 H1 डॉट ग्रुप कौन सा कलर लगाएंगे ग्रुप कलर ठीक है 3D स्टाइल में ये प्रिंट होके आएगी यहां पर कैलिब्रेशन को ओपन कर लेता हूं और यहां पर कलर रखूंगा मैं ये देखिए ये ये लिया मैंने कलर और कलर कौन सा रखेंगे हम तो यहां पे लगाते हैं कॉलन और यहां पे मैं कलर रखने वाला हूं ब्लू कौन सा कलर रखेंगे तो ब्लू कलर रखेंगे और यहां पर आपको करना है टर्मिनेट यानी कॉलन लगा देने से हो जाता है टर्मिनेट अब बात करते हैं टेक्स्ट किधर आएगा तो टेक्स्ट अलाइन टेक्स्ट को अलाइन कर लेते हैं कहां पे अलाइन करेंगे तो टेक्स्ट अलाइन हम कर लेते हैं सेंटर में तो यहां पे लगाएंगे कॉलन और फिर लिखेंगे यहां सेंटर जैसे ही सेंटर लिखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं ये सेंटर आ गया है और इसे भी कर देंगे terminate after writing this we have to write here border border हमारा कैसा दिखेगा यहां पर बॉर्डर की विथ कितनी होगी चौड़ाई कितनी होगी वो मेंशन करना है तो यहाँ पे चौड़ाई मैं ज्यादा नहीं रखूंगा केवल 20 पिक्सल चौड़ाई 20 पिक्सल रख ली यहाँ पर बॉर्डर की स्टाइल क्या होगी तो बॉर्डर की जो स्टाइल होगी वो कैसी होगी यहाँ पर कोलन लगा करके वो बता देंगे तो हम ग्रूव स्टाइल चाहते हैं जी आर डब्ल्यू वीई तो ये हो गया ग्रूव स्टाइल और फिर यहां पर टर्मिनेशन आपको देना है जैसे टर्मिनेट करेंगे यहां पर इसका काम हुआ पूरा तो यहां पे ब्रैकेट ऑलरेडी क्लोज है हमें करने की जरूरत नहीं पहले ही क्लोज हो गया है ठीक है मैं यहाँ पे ब्रैकेट टेक्स्ट एडिटर को, यूज कर रहा हूं और फिर यहां पे स्टाइल को क्लोज करना है तो पहला काम यहां पे स्टाइल को क्लोज कर दीजिए इस तरीके से ठीक है तो ये स्टाइल क्लोज हो जाएगा स्टाइल को क्लोज करने के बाद हेड को क्लोज करेंगे और फिर बॉडी टैग को ओपन कर लेंगे ठीक है तो ये हेड को क्लोज किया और फिर यहां से बॉडी टैग को ओपन करेंगे तो ये बॉडी टैग हो गया क्लियर अब यहां पर देखिए H1 टैग का इस्तेमाल कर रहा हूं ये हेडिंग टैग 1 है लेकिन चूंकि हम CSS यूज कर रहे हैं तो यहां H1 नहीं लिखेंगे हम यहां लिखेंगे H1 स्टाइल ठीक है is equal to is equal to क्या देंगे टेक्स्ट अलाइन तो डोमेटेड कोट्स ओपन करेंगे फिर लिखेंगे text dash align A L I G N इस तरीके से आपको लिख देना है टेक्स्ट किधर की तरफ अलाइन होगा सेंटर की तरफ तो C E N T R centre कर दिया और कलर कौन सा होगा तो कलर हम यहाँ कर देते हैं रेड कौन सा कलर करेंगे red R E D red कर दिया अब रेड करने के बाद क्या करना है डबल टेड कोर्स को क्लोज करना है और क्लोज भी करने के पहले यहां पर देना है टर्मिनेशन तो ये टर्मिनेशन देकर के तब हम क्लोज करेंगे डबल टेड कोर्स को और यहां पर इस तरीके से हम इसको क्लोज कर देंगे यानी एंगुलर ब्रैकेट को भी कर देंगे क्लोज अब यहां पे मैं लिखता हूं welcome with uh, welcome to computer and excel solution channel computer and excel solution channel ठीक है तो ये कुछ इस तरीके से हमने लिख दिया है और इसको लिखने के बाद यहां से अब क्या करना है आपको एंटर कर देना है और यहां पर H1 को क्लोज कर देना है ठीक है तो ये H1 क्लोज हो गया अब यहां पर मैं क्या करता हूं H1 की एक क्लास बनाता हूं H1 की एक क्लास बनाएंगे तो टैग के अंदर लिखूंगा H1 क्लास कुछ इस तरीके से आपको लिख देना है H1 क्लास इज इक्वल टू कैसा ये प्रिंट होगा तो group G R W B ठीक है अब ये लिखा हमने और लिखने के बाद डोमेटेड कोर्स को क्लोज कर दीजिए ठीक है और फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूं बॉर्डर की स्टाइल कैसी होगी ग्रूवी होगी तो यहाँ लिखेंगे ग्रूव बॉर्डर स्टाइल बॉर्डर और फिर लिख देंगे स्टाइल तो इस तरीके से ये मैंने लिख दिया अब इसको क्लोज करेंगे तो यहां से एच को कर दिया क्लोज जैसे ही एच को क्लोज करेंगे तो फिर एंटर करके नीचे आएंगे और H2 में एक और टैग जो मैं आपको पहले बता चुका हूं स्ट्रॉन्ग टैग स्ट्रॉन्ग टैग का मैं यूज करने वाला हूं तो ये स्ट्रॉन्ग टैग यूज किया जैसे स्ट्रॉन्ग टैग यूज करेंगे तो यहां पे मैं लिख देता हूं नोट नोट लिख देता हूं इस तरीके से नोट लिख दिया और नोट लिखने के बाद क्या करना है आपको ये कुछ इस तरीके से दे देते हैं ये लिख दिया अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग को भी क्लोज कर देंगे S T R O N G strong तो ये क्लोज हो जाएगा और क्लोज करने के बाद एंटर करके नीचे आइएगा और एंटर करके नीचे आने के बाद अगर कुछ और भी देना चाहते हैं तो यहां पे दे सकते हैं ठीक है this program is this program is made by Suraj sir ठीक है ये ये लिख दिया मैंने अपना नाम आप अपना नाम लिख सकते हैं ठीक है तो ये कर दिया हमने और यहाँ पे हमने लिया था H2 तो यहाँ H2 को आप क्लोज कर देंगे क्लोज करने के बाद बॉडी और HTML को भी क्लोज कर देंगे तो पहले बॉडी फिर HTML क्लोज हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा पूरा तो इस तरीके से ये देख सकते हैं कि हमने क्लोज कर दिया अब इसको कंट्रोल एस से सेव कर लेंगे तो यहां पर मैं इसे G R W B E group dot S T M L के नाम से इसे सेव कर देता हूं तो ये सेव हो गया हमारा अब क्या करना है अब यहां से इसको रन कराना है देखते हैं रन होता है या नहीं तो ये क्लिक किया हमने अब यहां पर जैसे ही ये रन होगा तो आप देखेंगे कि कुछ इस अब देख सकते हैं मैं लिखा हुआ प्रिंट होके आ रहा है देख सकते हैं कि नहीं यहाँ पे ये कौन सा कलर आ रहा है देखिए ये ग्रूवी स्टाइल है ग्रुप वाली स्टाइल है समझ में आ रहा है ये ग्रुप वाली स्टाइल है क्लियर तो ये कुछ इस तरीके से आएगा उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ रही होगी आपके ठीक है अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं यहां पर आप चीजों को चेंज भी कर सकते हैं जैसे कि अगर आप कुछ आ, यहां पे चेंजिंग करना चाहते हैं तो यहां से चेंज कर सकते हैं ठीक है जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने बॉर्डर कलर नहीं दिया है ये ग्रुप तक लिखा है और यहां पर अगर मैं बॉर्डर का कलर दे देता हूं तो बॉर्डर पे कलर भी आएगा तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बॉर्डर कलर ठीक है तो B O R D E R border और डैश लिख दिया कलर कलर की स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा सी ओ एल आर होगी और यहाँ पे कॉलन लगाइएगा यहाँ पर आप चाहे तो हेक्साडेसिमल कोड लिख सकते हैं या कलर का नाम भी सीधा ही दे सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक्वा कलर में देना चाहता हूं तो यहाँ पे एक्वा कर दिया मैंने कुछ इस तरीके से और एक्वा करने के बाद क्या करना है आपको कुछ नहीं करना है यहां पर ऑलरेडी ये क्लोज हुआ पड़ा है तो बस इसको सेव कर दीजिएगा कंट्रोल एस करके ये सेव हो जाएगा और इसको यहां से रन करवाते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पर आउटपुट आपको थोड़ा डिफरेंट टाइप का मिलेगा ठीक है तो यहां से ये रन करवा दिया है मैंने तो यहां पर देखेंगे कि आउटपुट थोड़ा डिफरेंट टाइप का आपको दिखेगा ये देखिए ये थोड़ा डिफरेंट आपको दिख भी रहा है उम्मीद करता हूं कि ये पूरा प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा हमसे रिक्वेस्ट भी करी गई थी कि इस तरह का जो प्रोग्राम बता रहे हैं तो डेमो ना दिखा करके पूरा बताया जाए तो ये पूरा ही प्रोग्राम मैंने आपको बता दिया है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको खूब ज्यादा शेयर कीजिएगा साथ ही साथ कुछ और डिमांड हो तो मुझे बताते रहिएगा so thank you for watching this video